Ébreztem a napot, hogy ma szebben keljen, édesanyám fejet, olyan féle jelke. Ébreztem. Édesanyám fejet, olyan féle jelke. Ébreztem a szívem, annak minden fájját, 为呀。